在今天的分享之中，我要给大家讲一段发生在一九九六年，但是都被我们大家遗忘的记忆。在一九九六年，执政官入侵的时候，执政官和奇美拉在太阳圈设置了一道负面的屏障，所有生活在这道屏障内的存有，包括所有的地表人类，阴谋集团派系。 绝大多数的弟弟存有，卯宿星人、天狼星人、仙女星系人、大角星人、龙人、爬虫人、奇塔灰人，还有所有其他的存有，都被植入了电浆植入物，并且受到奇美拉人工智能网格的束缚。这个网络，也就是我们所熟知的帷幕，大多数可以与扬声大师们。 进行交流的存有也被迫中断了，他们与扬声大师之间的连接，许多灵性层面的记忆也被电子记忆删除技术抹除掉了。许多原本把情报公开给地表民众的存有遭到了心智编程，而且他们其中有许多人被植入了错误的数据和捏造的记忆。所有的通灵管道。 都受到了植入编程，而他们的通信连接也遭到非常严重的干扰。奇美拉和执政官也植入了奇异子和顶垮克炸弹的报复机制，防止扬生存友进入太阳系并且进行交流。这种手段也有效的把太阳系变成了只剩下零星扬生存友的区域。当时。 就连太阳系的卯宿星人也不能跟阳生大师进行直接的沟通，因为双方的交流受到了极大的限制。这段集体失忆的历史就叫做“失落的1996年”。那时，集体失忆的现象也非常严重，只剩下一小部分存有还记得自己与自己灵魂的互动，以及在1996年之前。 跟扬声大师之间的交流，集体的大失意状态，也让很多人难以理解我正在叙述的内容。植入物是否定心理和情绪投射的主要原因所在。这两种心理战术造成了光攻和光战士团体内部持续不断的内讧。除了这两种心理战术，负面非实体存有。 以及奇美拉，还有执政官的帷幕科技，使得问题变得更加严重。这种似乎看似没完没了的内讧，使得阿加森人偶尔会认为地表民众像是原始的野蛮人。我们与其否定一切，或者主观的认为阿加森人是精英主义分子，倒不如多花时间去反思自己。 觉察，并且教化我们心中的野蛮成分。许多阿加森派系花了几百年，甚至一千年的光阴进行修身养性，才学会如何和平的生活。这样一来，事件发生之后，阿加森人就可以跟地表民众进行直接的互动，并且帮助我们地表民众。他们。 也会采取谨慎的互动方式，因为他们不想成为地表民众心理投射，或者是被攻击的目标。我在这里把内幕信息分享给大家，是为了让大家锻炼自己独立思考的能力，并且拓展自己的视野。我也不是为了要培养追随者，我分享这些情报，不是让大家。 消极等待，而是鼓励大家用各种方式主动参与，并且显化事件。现在，哈苏纳、萨麦拉女神漩涡一带是东方联盟和阴谋集团之间的代理战场。伊斯兰国也正试图在灭亡之前，尽量摧毁当地的美好事物。在好几年以前，奇美拉。 劫持了许多毛素星人质，并且把他们关押在叙利亚和阿富汗的地表监狱。奇美拉在1996年入侵太阳系的时候，俘虏了这些毛素星人质，并且把他们转移到地表的监狱当中。奇美拉把这些人质当作重要的挡箭牌，用来干预毛素星舰队的地球解放任务。 这些人质也是美国负面军队在叙利亚和阿富汗活动的真正幕后原因所在。出于以上种种原因，如果大家可以尽可能多的参加哈拉夫陶盘的冥想来稳定局势，那就是再好不过了。执政官一直在打压叙利亚地区的女神能量漩涡。我们观想哈拉夫时期的陶盘。 覆盖整个叙利亚、伊拉克地区的上空，并且以顺时针方向旋转，观想这个陶盘，巩固当地的女神能量漩涡，而且肃清所有的黑暗。这个哈拉夫时期的陶器是距今七千多年前的作品，刻印在陶器上的神圣几何编码可以召唤女神的临在，并且清除。 来自四面八方的黑暗。